H B W 的培训到底在教什么？实际从你当教练的第一天开始，你一切要做的我都会告诉你，包括从带一个新人开始，我们怎么一步步的从最基础开始，从热身环节、主菜环节、甜点环节、拉伸环节，授课的方面，当然还有具体的像教练应该使用什么样的装备，包括学员必须具备什么样的装备，非常形象的融入到课堂里面，让他认识到这个东西是避免他受到伤害，是他一定所需要的，而且不同的装备对于教练来讲，我们怎么去使用？ 我们在什么环境去使用？在不同的环节，我们怎么去搭配不同的装备，去做出更多的训练方法，包括单人的或者多人的这种任务，我们怎么去执行？还有，在你教学员的时候，一定会遇到一些坑，一定是学员会问你这些问题。在某个时间段，他会问你一些问题，之后教练就懵了，我怎么回答这些问题？还有很多教练到最后会变成一个场馆的运营者，到那时候你有很多东西你是要准备的，对吧？当然，如果是你个新手教练，你来现场，你未必能领悟那么多。但是如果你已经是 一个非常丰富经验的教练，你已经决定好要创业，这个时候现场很多时候我给你一些点拨，给你一些方案，给你一些案例，你会非常清晰的了解到。